わりうんお腹減った 杯はあおいしい、はあ、朝からさ何も食べてなかったからちょっと作りながら食べる用のおつまみも買ってきた今から食べるよタイのお刺身はあ あ美味しい最いしょやっていかなきゃね今日今から作るのはカレー今日カレー作る最初はね合いびきと牛肉両方入れて作るのが好豆もやしの豆もやしのナムルほらこれ見たらさ食べたくなっちゃう ャンルにしますとりあえず美味しいよんうん乾杯 はあ私が作るカレーは結構な辛口胡椒と唐辛子辛いルーはねなんか今日はこれにしたルーは特に私こだわりないかもただ辛口を買う絶対ああ美味しくて立ち上がれないちなみにさ 今は4時なんだけど4時過ぎぐらいなんだけど週末ずっと仕事してたから今日はちょっと早めに切り上げてもう読んでるから。えー りごまとバラスープの はあまだ外が明るい俺もやし大好きなの 酒が進むあやりますかねもう何度もささあやりますかねって言ってるね私全然いつまでたってもやらないのよいしょ私カレーにじゃがいも入れるのあんまり好きじゃなくて野菜はにんじんと玉ねぎとあとニンニクニンニクをたっぷり せ煮込んだら溶けちゃうからさ。 キャベツキャベツじゃない山盛り玉ねぎやばい疲れてるな 返しに込む前に乾杯ああにんにくのいい香りで飲める 最後までっちゃいたんだん、一切れご褒美の一切れあ二切れあった二切